farlo veloce. Diyos. Sa pera. Naging ganon. Galing yan ah. Okay. Adesso dobbiamo andare a Bagno Regio, a casa di Pinocchio. Uy, si Raquel, dali yung daan mo. Okay. Kira sa gusto mo picture kita? Dai dai jamu ju. Dai ko si Skadi Nostro. Libre kayo linggo. Hindi nakapart. <laughs> okay. Parang taas dito. Dangki. May wow. dangki. Anong dangki? Yung ano? Asno? Bueno, che bello. Ma! <laughs> Ma! Okay, malapit na kami sa bahay ni Pinocchio. Yung original na bahay niya. Si Pinocchio kasi Italiano yun eh. Yan doon kami galing sa taas. Bilisan nyo eh! taas dito dito ginanap yung unang film ni Pinocchio makikita nyo ang bahay niya yung original dun sa mataas na yun yan dyan kapag nagbablog ka tatalunin mo pa si Russell marami na subscriber kay Russell tatlo <laughs> ako wala pa eh pero gusto kong ipakita ang bahay ni Pinocchio eh para malaman nila ang totoong Pinocchio. Diyan ginanap ang unang film ni Pinocchio. At diyan yung bahay niya. At lahat ng mga gamit sa bahay na yun nandun pa rin. Yan, dyan. Yan, nandito na kami sa baba. Yung mga kasama namin, picture ng picture. Hoy! Tara na! Mga ka-vlogger. Ito ang lugar na to ganito kalumang mga bahay lapit na kami sa entrance huwag kayo mainip at makikita nyo na ang bahay ni Pinocchio bagal nila may gumagalaw doon Christian tinan mo may? may gumagalaw doon ano kaya yun? saan? doon oh sa taas na yun. Sa may... Ayun, may tinaw, tumahi, may kamera rinig mo yung kumakaluskas. Kaya yun, kakaibang bahay to ah. Ayun o, may gumagalaw oh. Kaya yun. Yung mga ka-vlogger, hinihintay lang namin sila tapos pupunta na tayo sa taas. Ayan sila. Bilisan nyo! Bago maginit ang ulo ko. Tara! Malapit na kaming magbayad kasi pagka papasok ka doon, may bayad na ticket. Dito mo magbabayad. Kaya magustuhan tayo ng maskilina natin. Tita Rich, bilan na tayong ticket. 5 euro isa. 5 euro, 5 euro. Keep in 5 euro. Tita Rich, kumuha kayo ng mapa. Yan, nakabili na sila ng ticket. Akit na tayo sa taas. Yan na. Antiamo bagno regio. Siamo, siamo otto. Si. Biglietti. Yan, titimbrihin yung bilyeto. A posto, Yan, a na daw. Ciao, grazie. Okay, andiamo. Okay, ito yung tulay papunta sa taas ng bahay ni Pinocchio. Okay, andiamo pataas ng pataas tong tulay na to eh kaya medyo nakakapagod maglakad kung titingnan mo sa camera parang mababa siya pero sobrang taas niya pag nandito ka nakakalula talaga siya ang taas oh nung minsan pumunta kami dito kasama ko yung tito ko na takot sa lula hindi siya ah, dumaan dito naghintay lang siya dun sa lulo kasi talagang napakataas niya Ayan. Oh, kakatakot ng mga pet. Ayan, oh, taas niyan. Siguro sa building mga ano to, 50 floor. Taas. wala talaga siya pag nandito ka na sa parting to kahit lumapit dito parang lakas ng hangin dito tagal ang mga kasama kong bagal tara tayo ulit na. yung sinimulan ko yung video dun kami galing sa taas na yon dyan sa tuktok na yan ngayon nandito na kami. Okay, let's go. taas pasok na kami sa loob ng banyo regio ito na nasa loob na kami kung makikita nyo lumang luma na talaga mga bahay dito ganda rito Ito, bilya ng mga souvenir. Ito, abutan natin. Kung maaga tayong umalis, no? Oo, oh, ganito, ganito na. Eh, may ulap talaga siya, no? Katakot yan. Ako takot, eh. Ito Itong pinaka gitna ng pinaka bahay na to. Tingin ko, karon daw ako sigurado. Ganda rito. Dating eh. Hmm. Bahay ni Pinocchio, malapit na tayo. Malapit dito ginanap yung film ni Pinocchio nung unang-una sa lugar na to. Sa isang city eh. lang na maliit na to. Nandito na, malapit na. Bahay ni Pinocchio. Lalakot pa kami. Ganda talaga dito. Ah. Kakaiba. May restaurant pa pala dito. Ay, umuulan pala dito ng ano? Yelo? Oo, umuulan talaga ng yelo dito. Alam ko itong kantong tong kasan bahay ni Pinocchio. Ito, ito na yung bahay ni Pinocchio. Ayan nakalagay yung Casa di Pinocchio. Ito. Casa di Pinocchio. Yan, dito yung bahay talaga ni Pinocchio. Si Radyo, si ano bahay ni Pinocchio. Ito na ang bahay ni Pinocchio. Casa di Pinocchio. Andiyan hmm, mo doon. Dito ginanap. Sa lugar na to. Ay, sarado. Ba't sarado? Ang bahay ni Pinocchio sarado. Sarado bahay ni Pinocchio yun, sarado, pero may butas. Balik-ligid. Balik siya dun. Sayang, sarado. Hindi kami pwedeng pumasok. Ba't kaya sarado yung bahay ni Pinocchio ngayon? Nasaan si Pinocchio? Nasa loob. Nakakulong si Pinocchio. Nakakulong si Pinocchio. Kawawa, inaapi. Sayang, pasensya na mga ka-vlogger ah. Sarado ang bahay ni Pinocchio eh. Sayang oh. Kasalanan mo kasi. Ito ah, ulitin ko yung ulitin ko ulit yung video sa loob para makita niyo mabuti. Yung bahay ni Pinocchio. Bahay ni Pinocchio 'yan. Sa loob sa loob ng bahay ni Pinocchio, mayroong isang bato na gaya nito na freezer siya. Natutural, natural lang siya. Parang freezer. So, hindi ko napakita sa inyo. Mama, ready? Dito, dito, dito, dito, dito. Ang bahay ni Pinocchio, sayang hindi natin nakakita. Bakit sarado? Sarado. Hanggang dito na lang tayo sa ano. Oo, sarado yung bahay ni Pinocchio, sayang. Yan yung loob nyo, no? Yan, bahay ni Pinocchio. Ay, naku, sayang. Pasensya na mga vlogger. Hindi ko alam na sarado ngayon. Pero at least nakita nyo kung saan ginanap yung unang pinikula ni Pinocchio. Sa lugar na to. Yan, lahat ang nakikita nyo na yan. Yan lahat yan. Tapos dito meron ditong balon. Hindi ko alam kung saan nila ginagamit to. Yung loob kung ano. daing daing pera puro pera siya kung titingnan niyo mabuti okay wala din dito mga turista yung mga turista rin sila picture pa more sobrang taas ng bahay talaga na to makatakot baka magiba eh pati na lang picture wala kasing selfie stick Sige, silip na lang kayo sa ano butas. Yung bahay ni Pinocchio kasi nasa loob eh. Ay, ang ganda. Mm -hmm. Sayang, sarado. Sa taas yan eh. Paano kaya natin ito pabubuksan? Ito pang ba? Nasa bahay ni Pinocchio. Sige, silipin nyo lang sa loob. Hi! Ganda no? Hmm. <laughs> Sayang. Pokyo. si Pinocchio naging Pokyo tuloy. Pokyo tayo tuloy. Ay, nahulog yung cellphone ko sa loob. Hindi mabuti. Ayun ang Pokyo. Pinaka-Pokyo sa lahat yun. Oo, sigurado. Naglag, na. Ay, pati lagi mo ng open loko ka na. ano yan? Gate ni Pinocchio ba yan? Hindi ah. Dagdag istorya naman kayo eh. Binabago Saan? yung story ni Pinocchio. Doon, no? Saan? Hindi ah, restaurant siya kumakain. Tumatakbo siya. Oo, oh, ngayon eh, pag tumatakbo siya. Oo, dito yun eh. Yan, burger siya ng tinapay. Oo, dyan sa restaurante yan. Tanda ko nga dyan siya bumibili ng tinapay. Hindi siya kumakain sa Oo. restaurant. Kasi Tapos, big time ano? si Pinocchio eh. May tindahan. Dito daw May kung Lamborghini. tumatakbo si Pinocchio papunta sa tindahan ng tinapay. Tapos Lalo, Bino. lalo yung parkay dyan ni Pinocchio. Sa, ano, Yung Bino. Ayan, ang sasakyan ni Pinocchio yan. Eh, yung maliit na yan. Truck na maliit. Ito. O tara na, balik na tayo. Diyan tayo yung aming parking. Marami pa tayong pupuntahan. Tara. Solve na tayo dito, solve na tayo dito. Sarado ang bahay ni Pinocchio eh. Napokyo. Okay guys. So dito nagtatapos ang aking vlog sa mga ka-vlogger. <laughs> Rock and roll mga ka-vlogger. Dito nagtatapos ang aking vlog sa bahay ni Pinocchio na sarado. May tatlong subscriber eh. Okay. Hoy, mag-subscribe kayo sa akin para ilan tayo? Wala tayo para sa pito agad ang subscriber ko. Si Russell si Ariana. Ito po, ito po bawi na kami. Ito po ang mga ano namin. Ayan ang mga may nunol sa paa. Okay. Tayo pauwi. Okay, bye. Mga ka-vlogger. Second destination. Second destination po, Viterbo.